Mahazti planetan izenekoa, urtero, mahatxak, forma eta kolore guztietan azken dira. Planeta horretan, errizka bat dago eta hor, mahatx mordoa gozoago daudenean, iluntzean, uba, luba, oiua entzuten da. Horrek esan nahi du, mahatz bilketarako denbora gutxi falta dela. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.